Je me présente, je m'appelle Ahmed Diaw. J'habite ici à euh, Darahma, Androfisque. J'ai 35 ans, j'ai fait du maraîchage depuis 2008 avec mon oncle. J'ai grandi avec mes parents, c'est juste après le bac que je suis venu à Dakar, puisque mon oncle était là. Après l'année scolaire, je venais l'aider. Par la suite, le virus m'a attrapé, je suis venu intégrer. J'étais à l'université, j'ai étudié l'histoire, la géographie. Par la suite, j'ai fait le concours à l'école normale. Jusqu'à présent, j'attends mon ordre de service pour être enseignant d'histoire. En attendant les ordres de service, je suis là avec mon oncle pour travailler. Les terres appartiennent à mon oncle. Mon oncle a 3 hectares et demi. Hein. Mon oncle cultive de la carotte, du chou, des navets, de la salade, de l'oignon, des poivrons, des aubergines, etc., etc. On prend les femmes pour juste la semence du chou ou bien enlever les herbes. Par exemple, vous récoltez l'oignon, vous prenez les femmes, on les paye journée 1500. Nous n'avons pas de problème de vente de nos produits. Par exemple, des produits qui sont là et qui pourrissent. Non, non, pas encore. Parce que nous avons des clients fiables. Elles viennent juste pour acheter la quantité qu'elles veulent et repartir. Le problème majeur dans notre travail, c'est l'eau. Il n'y a que l'eau qui fait défaut et puis la facture est trop chère. Il y a toujours des coupures d'eau à ne pas finir. Franchement, c'est dur. Sinon, le reste, tout va bien. C'est l'eau, c'est l'eau de robinet, l'eau de l'SDE. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de forage, Oui, il y a des coupures à tout moment. tout moment. Des fois, on, est obligé de passer la nuit pour pouvoir arroser. Il y a mon oncle, il passe la nuit ici pour pouvoir arroser. Sinon, si ne vous passe pas la nuit, vous risquez de perdre beaucoup. Parce que la journée, des fois, franchement, depuis qu'il fait chaud là, l'eau ne va pas il y a problème Oui, il y, a le moyen de faire du forage, il y a de l'eau sous terre, mais ça demande vraiment de l'argent, ça demande beaucoup, c'est pour laquelle on préfère la SDE. Pour les semences, bon, on divise l'année en trois, trois parties. De janvier à mois de mars-mai, on cultive la plupart de la carotte, de la salade. Après ça, on vend le produit aux clients qui viennent acheter ici. Nos clients particulièrement sont les femmes qui viennent acheter nos produits pour les revendre au marché Kermel, marché de Rufusque, ainsi de suite. La plupart, ce sont les charrettes qui viennent prendre leurs marchandises jusqu'au marché Rufusque. Après, elles prennent des voitures pour aller les vendre. C'est mon nom qui fixe les prix. Il connaît les prix à travers les clients qui sont au marché. Des fois, lui-même, il va au marché pour se renseigner. C'est de là qu'il connaît le prix. Par exemple, le gars là, lui, le sac de sous, il le vend à 6500 francs. Alors que pendant l'hivernage. Ça peut aller jusqu'à 30 000. C'est pour là que les gens préfèrent attendre l'hivernage pour cultiver le chou. C'est plus rentable. Les légumes sont très rares à l'hivernage. C'est pour là qu'on <laughs> attend toujours l'hivernage pour cultiver plus. C'est la loi du marché. J'ai pris le crédit au microcrédit le mois passé. C'est juste pour acheter des semences. C'est la première fois que j'ai eu à du crédit. J'ai pris 300 000. J'ai acheté des pots de choux, poivrons, salades. J'ai connu microcrédit par le biais de mes partenaires. Mon oncle a pris aussi. Lui, il a pris 700 000 Lui, il était le premier à prendre, Mon cousin là, lui, il a pris 700 000. j'ai vu que c'est intéressant si Je suis venu ici, je suis venu avec mon cousin qui est là-bas, celui qui m'a garanti. On est passé à la police pour légaliser les contrats. Vraiment, c'est fiable. C'est votre agent, Fatou Diop. Elle m'a expliqué les documents à fournir. Elle vient de temps en temps, elle m'appelle de temps en temps pour savoir là où on est. Vraiment, elle, elle, est, elle est brave. Elle vient sur le terrain à chaque fois. Je suis allé à microcrédit à quatre reprises pour obtenir les papiers. Ainsi de suite, j'ai déposé le lendemain, on m'a appelé pour me dire viens prendre ton argent. C'est rapide et puis c'est fiable. Le taux d'intérêt tourne autour de, si je ne me trompe pas, c'est 2,2 Chaque mois, je dois verser 8 300 pour l'intérêt, pour 6 mois. Les 300 000, je les rendrai euh, en décembre, le 10 décembre 2017. Non seulement on m'a expliqué les conditions, mais j'ai lu l'intégralité du document. J'ai tout lu. D'ici le 10, je commencerai à verser c'est mon oncle qui garde l'argent. On attend, après avoir déterré la carotte, faire le point, le reste, et verser ça au compte. Avec mon oncle, ça se passe bien, puisque c'est mon oncle. C'est lui qui m'a donné la moitié que vous voyez là-bas, qu'on doit semer les choux. Après les récoltes, on, se partage. Vu que cette année, j'ai connu microcrête, j'espère que nous allons travailler ensemble pour une longue durée. Oui. parce que j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de projets. Je souhaiterais que Microcred m'accompagne. Mon projet, c'est le maraîchage, acheter des voitures pour faire sortir. Parce que ici, c'est cher, des fois, vous avez des problèmes de transport. Par exemple, l'année passée, lorsqu'on a récolté le chou, il nous manque pour sortir les sacs d'ici à la route là-bas, on a pris des charrettes. Après, on a, on loué un camion qui nous a amenés à Tcharoy. Vous voyez, c'est coûteux, c'est coûteux. C'est pour laquelle, dans l'avenir, je, voudrais faire un prêt à microcrète, acheter une voiture pour le transport de la marchandise. Je préfère faire, par exemple, le maraîchage en même temps enseigner. Même si demain, octobre, on m'affecte, je vais continuer à financer le maraîchage, vu que c'est rentable. On peut faire les deux, on peut faire les on peut être intellectuel et travailler la terre. C'est compatible. C'est comme, comme faire du, sport et étudier. <laughs> c'est compatible, vraiment c'est compatible.